segure aski Euskal Herrian gehienek gogoratuko dute Bilboko haien nala, ez e, ba, bueno, utziko digute ez digute utziko horta nien nintzen bertan izan, baina hauteskunde gauean e, bai elkartu ginela herritar pila bat hemen gure herriko haien ez? Daukagulako haien baita eta jakin genuenean irabazi genula eta aukera genitula gobernuan sartzeko eta alkatetza gure izateko sortu zen giroa izan zen, izan pasa bat, ez? E, gau, zu pentsa, herri honetan hori sortzi urte zalderdi sozialista ondela gobernatzen, ez? Eta, eta gu sartzea, gu gobernatzeko aukera izateak sortu zuen, ilusioa, zirrara, izan zen guretzat garaipen bat, ez? Eta herrian bizi izan genuen oso oso momentu berezi bezala. Eta momentu horietakoa, nun oainatzea begira esaten dezun, jo, as, ba, ba, historian egun hori behin biziko duzu eta listo, ez? E, momentu horietakoa nun, nun bertako parte sentitzea arrotasun bat ematen dizun, ez? Eta, eta Nikola bizidet, eta bain, jo, goatzea bosturtetan zen bagoza pasadien, baino egun hortara bueltatzen naiz, eta sortzen zaiz moduko bat berriz, ez? E, gogoratzen, ezakit polita izan zen momentua. Eta guri ireki zitzaigun e, udalean sartzeakin ate berri bat. Etortze zai burura Arnaldo Belodromoan esan zuna, ez? E, gu ez geha politikaria, militante politikoa gea. Eta, eta ni bintzat perspektiba hortatik nabile atxe bildun, orain udalean, baina, baina egon inteken herri beste, beste dozen espaziotan, ez? Azken finean, E, erri honen askatasuna amestu edo sinisten degun pertsona gara, eraldaketa sozial baten baitan lanean gabiltzanak, eta, eta nire kasuan ba, momentu edo bizitzako fase honetan EH Bildutik, Udaletik, baina aldi berean errigintzatik, ez? Egiten diote karpen hori militante gisa Euskal Herria di nire erritik. Orduan, nire izentzu hortan oso naturala errigintzait eta bilduk eskeni dit aukera hori.